neza bana imana yemwe nk'uko bisanzwe nitwa mama patine naho iyi puratifomu duhuriraho tuganira yitwa niyideyi tivi ah, wowe uje nonaha ndagushishikariza gukora sabusikarayibu layike komenti na sheya kugira ngo ubu bumenyi bujye bubonwa ubu bumenyi ni ubumenyi bw'ingenzi ubu bumenyi ntabwo wabukora utarasomye cyangwa udafite siziye musansi ndakubujije ugomba kugira icyumviro cya gatandatu utawe uzambaza aho gituruka ah, nk'uko bisanzwe rero nitwa mama putine ndabakunda cyane kuko mutanyeretse ko munkurikira ntabwo najya nirwa nshakisha nta nubwo nasoma nta nubwo narara ntaryamye ariko ndabakunda cyane kubera ko munyereka ko ngomba gushaka n'ibindi imana ibahe umugisha uyu munsi rero turaganira ku kimera imana yahisemo akantu ko gukiza abana amata tugiye twaziwe n'ibintu byinshi cyane nk'abamama ndabakunda abamama murihangana nuko ukaba ufite akana wenda gafite nk'amezi nk'atandatu ntikazi kuvuga ntikazi kugira gute ariko ukajya ukunda kumenya ikibazo kahuye nacyo ko kaba katavuga ubibwirwa n'iki ikikubwira rero ko akana kahuye n'ikibazo kandi katavuga ntiyasinziye musanse nababwiye mukuri umwana araho ntavuga na aguwe nabi gusa nta n'ikintu na kimwe agaragaza ariko umumama umubyara akamenya ngo umwana ahuye n'ikibazo iki n'iki kandi koko wakwanariza ugasanga nicyo iyo nisize musanze ba mama ndabakunda bitewe no kwihangana kwanyu imana ibaba iruhande uyu munsi wa none rero turaganira cyane n'abamama ndagira ngo mbafashe umwana agira gutya ndabyibuka kera hari ukuntu twajyaga tujya nko gukina mu gisambu ugasanga umwana yatonoye amashaza yashyize mu mutwe mu gutwi cyangwa se igishyimbo yagitsindagiye mu gutwi nuko akaza akituriza rwose hari n'igihe babibonaga ugutwi kwaratumbye igishyimbo cyarameze akaba aribwo babona ko ufite ikibazo mu matwi uranyumvira hari n'abo byicaga agakomera ku ibanga akanga kuvuga ikintu yashyize mu matwi nuko kikamwica ariko si ibyo ndi kubabwira ahubwo nje mbabwira nje kubereka ni iki cyagufasha igihe cyose umwana wawe yazanye amashyira mu matwi yazanye ikintu kimeze nk'igishorobwa kikaza kigahinguka imbere rwose ukanakibonesha amaso ikintu cy'umweru ubona kimeze nk'amashyira afatanye cyahingutse mu gutwi k'umwana wawe ibyo bintu bituma na benshi bapfa amatwi akahakura ubumuga bwo kutumva rwose niyumve kubera indwara yitwa umuhaha umuhaha uravurwa mu kinyarwanda kandi ugakira burundu uti bigenda gute uragenda ukajya mu gisambu ugafata igiti bita ikiyundo ikiyundo ni igitenatene gifite amabara y'umutuku nk'iki ngiki ngiye kubereka nk'iki ikiyundo ni iki ngiki ikiyundo iki ni cyo kiyundo murabona ko hano hano gifite amabara y'umutuku n'umutuku ikiyundo uca ibabi rimwe rimwe gusa mwaribonye uca ibabi rimwe gusa wamara kurica ukagenda ukaribabura ntuzakoreshe gaze uzakoreshe umuriro wo mu umuriro ucanye mu ziko ukababure akababi kamwe ukababure neza noneho nurangiza ufate wa mwana urwaye kwa gutwi kuri kuzana amashyira ufate uwo mwana neza ugutwi ugutege neza abababara ariko uba ugomba kumuvura nuko ugakarage neza ugakarage kaba kababuye ndaje ugakarage ugakarage numara kukakaraga ukamurire kuri kwa gutwi k'umwana umwana wawe arakira uko byagenda kose arakira urakoze koresha ikirundo